inilah cabaran kita di Jabatan Perangan kita punya unit dalam ada masalah sepatutnya kita ada program hari ini jadi tidak apalah kita pelan-pelan lah uh, baiki ini unit pakai duit sendiri bos <laughs> eh senang cerita tu berapa orang nama pak? saya mau pojok jenggong suruh aku anu balik. Okey, lambai lambai lambai. Lambai. Lambai. Lambai lambai lambai. Okey. Thank you very much. Sudah punya kedua para pejabat bergeraklah apa? Oh ini dia kita punya pembantu laut sedang apa <laughs> membaiki unit uh, papar. Oh. tanda-tanda tanda-tanda mau tanda-tanda mau ya gelap sudah <laughs> Ya, guys pasti banyak ada penjual buah ya guys ya datang-datang di sini manggis ya guys ada tarap ada rebutan ada pisang ada durian de cuál el ada durian, ya, ada cempedak, ada terap ya. Boleh datang sini bikin manggis ya guys ya. Halo. Jangan ya, lupa ya guys. Saya besar guys. Oke guys ya. rantaian jangkitan COVID-19 ini, ini langkahnya. Kita perlu elakkan 3C dan amalkan 3W. Apakah 3C dan 3W itu? Pertama, elakkan ke crowded place dan ketiga, elakkan close conversation atau bercakap jarak dekat. Namun, apa pula amalan 3W? Tuan-tuan dan puan-puan, bersama kita menjayakan Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 2020 Fasa 1 yang akan bermula 7 Julai sehingga 30 September Banyak 2020 ini. bacaan adalah secara atas talian online. Atau tempat tertutup dan ketiga, elakkan close conversation atau bersikap jarak dekat. Namun, apa pula amalan 3W? 3W ialah wash, wear dan wash. Wash, amalkan kebersihan diri, kerap mencuci tangan dengan air, sabun atau mesin kain. Kedua, wear. 3D dan amalkan 3W. Apakah 3D dan 3W itu? Pertama, elakkan ke kodepektor apapun tempat tersebut. Sedang menjalankan kempen imunisasi Puyo Sabah, KIPS, di sekitar kawasan anda. Terima kasih. bagaimana kita boleh putuskan rantaian jangkitan COVID-19 ini? Ini langkahnya. Kita perlu elakkan 3C dan amalkan 3W. Apakah 3C dan 3W itu? Pertama, elakkan ke crowded places ataupun tempat sesak. Kedua, elakkan confined spaces atau tempat tertutup. Dan ketiga, elakkan close conversation atau bercakap jarak dekat. Namun, apa pula amalan 3W? 3W ialah wash, wear dan want. Wash, amalkan kebersihan diri, kerap mencuci tangan dengan air, sabun atau hand sanitizer. Kedua, wear. Anda adalah sentiasa memakai pelitup muka. Dan ketiga, worn. Ya, kita masih boleh bertegur sama. 20 September 2020 ini, pancian adalah secara atas talian online di link www.esensors.mysensors.gov.my Thank you.